раб. А правда, что любовь живет три года? Нет, сынок, это не так. Это цитата, придуманная идиотами. Запомни, у любви нет срока годности. Даже если колется? Даже если колется. Когда-то в молодости я играл в футбол. В связи с серьезной травмой мне пришлось отказаться от мечты стать великим футболистом. И что дальше? Разве я его разлюбил? Никак нет. Я все так же его люблю, я не смог стать тем, кем хотел, но моя футбольная команда, которую я тренирую, обязательно станет лучшими из лучших. А мама? Ты ее любил? Конечно. И даже после ее смерти я все еще люблю ее. Но пройдет время, и ты ее разлюбишь, найдешь мне новую маму. Разве это не так? Я не исключаю то, что у тебя когда-нибудь может появиться новая мама, но Элизабет я буду любить всегда. Потому что она подарила мне то, что я буду любить всю свою жизнь. Тебя. Значит, любовь живет всегда? Всегда. И во всем. Если человек действительно любит кого-то или что-то, то спустя три года и даже десять лет он будет продолжать любить.